નમસ્કાર મિત્રો હું છું મહેન્દ્ર ઠાકોર અને યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે મિત્રો આજે હું આ બાળકનો ફોટો પેઇન્ટિંગ કરવા જઈ રહ્યો છું તો ચાલો જોઈએ વિડીયોમાં અને હા મિત્રો એક વિનંતી તમને જરૂર કરીશ કે ઘણા બધા મિત્રો જે રેગ્યુલર વિડીયો જોવે છે પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા મિત્રો તમે પણ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો બેલ આઇકન બટન દબાવો જેથી કરીને મારા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દીથી પહોંચી શકે નમસ્કાર મિત્રો Thank નમસ્કાર મિત્રો હું છું મહેન્દ્ર ઠાકોર મિત્રો મારો વિડીયો તમને ગમે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને હા બેલાઇકન બટન દબાવવાનું ના ભૂલતા કેમ કે મારો વિડીયો તમારા સુધી જલ્દીથી પહોંચી શકે